Hey, don't even worry about it. 頑張って生き残ってください。作戦開始。異常なし。 目標制御対象確認 誰かが死 目標えー、目標確認最初の禁止区域が選定されました制御対象 <laughs> ーゲットせせぐ 目標確認 ファーストキー誰かが死亡しました誰かが死亡しましたターゲット take it 辺を確認どこに仕掛けた 体が立目標確認ターゲットターゲット確認現在の生存率は50%です セパ。もうターゲット3目の禁止区域が選定されましたせっ 目標確認ダブルキールが死亡しました目標ターゲット確認 せっ 制御対象確認 どこに仕掛けたもう来てが大将制御対象はっトリプルキール生存者 ターゲット確認制御対ターゲット目標確認ターゲット確認 制御対象目標確認 どこに仕掛けた どこに仕掛けた6回目の禁止区域が選定されました ターゲット確認 どこに仕掛けた制御目標を確認 どこに仕掛けたせったて目標せっターゲットタタタ 制御対象た制御対クワドラシグル生存者 タート目標確認8回目の禁止区域が定されましたペンタキール も残ってないんだ